Petite na ye te asalaka na film na fimbu esimba pe te akenda kosala chaîne pe esimbi te oh. eh, bakoma na bato ya baekire oh. me biso toyaka ya ya 7 ans kozala na internet na top ya makambo eh. ah, ah, ya ya baconcurrence wana esimbi te esimbi te obongi nango te esimbi te esimbi te moto aza na baproblème mais bosali tout bocompte dépense asali te bocompte babillet te bavisa te bocompte nini te mais bosali tout asala perte banani baza derrière ça les congolais misa nani ya fabrigas eloko wana nde ya wana okala poso eh, soni esopi yo eh. eh, jalousie derrière chaque méchanceté ya de la omoni eloko osali esisi yo sistane bato nyonso baofinga yo esisi yo succès mbaa moko oza un leader bamoni yo misien ya ketu misien ya jaloux misien motema mabe donc nde oza nofanda na bana wana bana wana osalela bango eloko te oya motema mabe donc biso nyonso tomoni euh, te basupporte bagangi yo te yo te yo te biso tozolinga kongo echange Yo ozo yela biso sous haine. Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV. Bombeshell TV. Eza bombe te. Eh? So meli bombe boye bato bakokita boye. Na biso tomatisa bato yango totie bombe echelle. Bombeshell TV. TV na yo TV na nga, TV na biso. Ba s'abonna kaka. Ba s'abonna kaka. Mwana mama, omoni ma copine do s'abonna na nzoto Tonton Georges. Abala o te. O s'abonna na nzoto Tonton soki soki Jean Didier to Tonton Junior. Abala o te. Mais likolo na ngo lelo siko to s'abonner na Bombeshell TV. Ye, nini ye Bombeshell TV na Bombeshell TV. Odingo tala ba kaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kutala ngo page mosusu te. Na ngolu ya nzambe tozo vivre toye omona na internet yango towumeli eh. Moyen tein. Towumeli makasi donc bana babimi tobimisi bana nabimisi bana euh, j'ai dit merci à mon Dieu parce que apesa asali na nga kaka ndenge alobaki sur le net voilà. euh, bayuma bayaki mais Huitième annee yango na okende internet nazo comprendre te succès yango eleki te ezoyaka makasi mais bele ba oboya yango oboya otalama te internet eza otalama mhm. yo osalaka combien de vue obeta combien ngambo na oti obeta 1 million yo olobaka nana na succès te yo nano obeta ata 50 mille te mhm. ah Ba toko ma bengo mama 1 million. Ben oui bato nionso ba benga mama 1 million. OK. Na oti okanga tiktok kutu bango ba benga ne mama application. Ah bon. Po na zalaki na youtube na sali succès na tiktok eza nga na nga. Est ce que yo na Kinshasa pena moto ako telema ganga eeh manick de John ba kamwa nga na nzela. Nga na beti dejà Kinshasa. mais moto ya relation na biso yo na chance opasaka inaperçu mais ngai nakoma oyoka soni nakoma oyoka soni na otambola na ça m'empêche même de, de, de, de me promener na chance nakoka soki kotambola te tellement nako nayebani makasi siko ngai mpe naosala succès lokola bamusicien seke na lor différence na ngai na bino yango wana ngai naosala succès oninge musicien mais musicien te mais na santi mikolo obendi te secret na yo eza nini Secret na nga eza Melina Swamba. Melina Swamba, eh balobi Melina Swamba aza na produit nionso ya teint, ya kobongisa poso, ya kolongola ba taches, ya kolongola ba cancers, ya kobongisa mabele, ya kobongisa ba bassins, ya crème ya ba papa et ya li. Donc Melina Swamba elle a tout. Donc soki obeti Melina Swamba ou bien obengi na plus 33 64 11 33 879 ozui mbala moko meli na swamba na bureau osali commande na yo voilà aosala ba ba produits na ba nzete donc ce sont, donc, des, ce sont des produits naturels, naturels bio donc eza voilà. bio sans okay. sans répercussion sans conséquence voilà. d'accord Ok, voilà, euh, bah, abonnez-nous sur Bombacha TV. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne et puis de partager, de liker. Voilà, page noire, ma, ma, ma, Manique de John Ebi, que Owumeli longtemps na domaine ya musique est ce que oyebi ke muana ya Betty Masikini awutaki kokufa? Yolanda Masikini ah bon? Ouais elle est decedee je crois depuis samedi ou avant hier mais la cause n'est pas encore determinee mais awuti kokufa la seule fille da Betty Masikini Yolanda Masikini akufaki. Est-ce que oyebaki maman Betty? Nayebi ya maman Betty bien sûr nayebi ya Betty te nga na mwana 76 na faut nayebi ya Betty. Ba nzembo na ye pe. Nayebi ya Betty. Euh nzembo na ye. Eh ozwami eh ozwami. Ba nzembo ne yango banda oyeba ba nzembo. Ah bon abotaka mwana moko? Oui abotaka mwana moko ya mwasi awuti kokufa bon la Ba c'est une ah bon aza ba age na biso te hein c'est une dame hein c'est une dame donc voilà auti Mais auta mwana ne moko oyo auta kosala ba ba ya mwasi bo a interpretaka ba nzembo na ye voilà Yolanda Masikini ok donc un mot pour la famille Masikini donc ba condoléances vraiment akufi kaka na presque na age mama na ye akufela voilà voilà bakufi kaka presque na age wana Bon c'est triste hein c'est vraiment triste bon nzambe moto apesaka nzambe moto azwaka ba condoléances kaka na famille masikini mpo namonaki dana yango mwana beti aye kosala baactivité moko awa tu apesaki so babiloko so bani ye wana je crois si c'est c'est une dame ah mukolo ah. voilà aza mukolo ah. voilà donc euh, ba condoléances vraiment voilà le mal car avec notre pays ba maman basala succès Atanga kala mais tomoni bana bazui generation mais baza penza na koyebana te pourtant bazalaki bana moko il faut peut etre l'etat je sais pas quoi ba nini ya musique et sponsorise bango et valorise bango mais bazalaka toujours en restreint tara yolanda masikini mère na beta mais ayokanaka te bon abeti déjà musique na ye ezalaki neti ya ba franco te okay. ezalaki neti ya ba tabulei te azalaki na bamizi azalaki na miziki moko ya ndenge na ye kaka okay. ayembaka na swahili ayemba miziki ne ezalaki neti ya bambili ya bele te donc azalaki na bato balaki kolinge kaka ezalaki bato moko boye nando alinge na tike na ye na ndenge na ye eh, ayaki na bamiziki neti ya bakofi te ya bafali te c'est ça, ça aussi le problème bon na ndenge mpe android eye makambo ekomi ebele il faut operfectionne miziki na yo mpo lelo Prince ndenge aza wana aobeta rumba mais rumba na façon na ye na façon asangisi lingala afrobeat abeti yango donc azobeta miziki ya lelo mais bango baobeta miziki ya kili babeti miziki ya kilelo te yango omoni quand même bazalaki na soki akokaki ata koapporte quelque modification ben oui voilà. fala modifie nde voilà. musique okay. ye abandaki kobeta kaka oyo mama na mama na ye abeta olympe na 1974 c'est pas ça date pas d'aujourd'hui Voilà tomoni pe robino pe asali caneva na ye caneva ça veut dire un programme pour se tourner na Congo na rdc et puis na Douala si je me trompe pas la musique en general tomoni papa Herve abimisi pe bientot la azo bimisa album tomoni Ines bi au mois de décembre azo bimisa album bon la musique en general comment elle, elle évolue comment en fait Musique ekende bien te parce que kobeta dejà libanda pa mundele aboyi yango ta ka mundele gouvernement française aboyi abi congolais abeta su te abeta su te pwani pona ba combattants bien pona makambo ewuti oleka pona fabrigas entre parenthèse fabrigas abeti abeti concert abeti ye concert elombe mais babi asali mpiaka asali mpiaka te abeti essentiel abeti abeti prouver siko ba combattant mote ke rando ekoti makasi ah ya ya basa kande ba omona ba ba congolais neti biso tant bazo yito toko mobunda biso na biso wana ekoma ba kong ba ba ba combattant baza ba congolais voilà nigerian obundisaka nigerian mokolo moko te place elakisa buzoba na biso yango un citoyen congolais akomobundisa un citoyen congolais Et toko mo kende wapi? Okay. To to to so to continuer to kende na guerre civile. Hein? Voilà. Biso na biso to banda ko arrêter yango okay. parce que to so kende na guerre civile. Mutu ana pouvoir c'est un congolais. Mm. Mutu ana pouvoir na mboko c'est un congolais. Siko to lingi nini? ntango tolongolaka kabila toyebaka te ke ça va se passer comme ça botiki moto asi azwi mbongo bolongoli ye na mbongo na ye ake nango bozwi moto azwi mbongo te bosatandaki na nini Bosatanaki na nini? Car ndima azala pauvre aloku nde kasavubu andi ba lokola ba kasavubu bayaka kaka une fois na 1000 ans que ao ndima azala pauvre mais abongisa mboka oh moto anda alata montre caoutchouc akoma alata rolex yo osakana tobeta no lisolo ya ba combattant entre parenthèse ba combattant na ndenge ya mabe te Bomon te ke nde bosalaka ba ndeko na biso ba musiciens oyo bakendaka à l'etranger kobeta ba concerts oyo balongolaka ba pourcentages na bango po batinda na Beni? Bomon te faut bosala ata table ronde au lieu kopekisa ba musiciens babeta? Moi je me demande le problème du Congo ba musiciens de quoi ils se mele peut etre musiciens asali nini po peut etre guerre eza problème yango ezalaka nini? Congolais ya motema mabe ayebi ke musiciens soki azobeta libanda akozala na succès bango batu bazala na poto. esopa bango po bango nde baza na bakoma na poto musique na bango esimbaka susu te bato bayoka balingaka kaka bamisien oyo bazowuta mboka bazoya bango na mboka ata atie libaya asa asili sikoyo il faut ko prive bamisien bayaka te mpo bango bazwaka moyen ya kobeta mpo bainterpretaka banzembo ya baninga Mais omoni te ke mbongo babetaka ba concert batindaka na Beni? Mais bango bazomona yango te. Bango bazomona yango te po Boketshu ndenge abetaka wana hmm. jamais atinda mbongo na Beni. Hmm. Et so musicien. Bato nyo ba combattant presque ce sont les musiciens. Donc balingela baninga na bango bulu babe babeta ah te totia bango liba. Po makambo ezoleka na politique tomona basala eloko te. makambo eza yaya abanda okani ya ndenge abanda leo ti mokolo yesu awa yanga na oya paris oh, manike me babi yo kovoyage te asa ah, lelo te na voyage te te babi kovoyage te oza na eloko olata te oza na perike te ozalaka na succès te oyebani te oya poto kosala nini po bato bazala na poto bato bazala na succès nde baka na poto bato bakende na poto bato bana na succès te nga na na succès na kishasa nazwa bacode du premier au 30 so nake poto na ozonga bato ba envie ya poto bato bakenda te ngai nazwa poto epai na biso wana bana ba malheureux te okay. moto lokola jas kavul papa na ye malheureux lekechu papa na ye malheureux te lekechu aye lekechu ayebi kuta ata tata na ye te mm. oyo oh, wana mosusu wana babuti kokange lokola ngunza alingi asekwisa moto akufi pamela shekola siko bacommune bauta okaka oh, ngaba makala nga avanda na paris na bandal hmm. epuis navanda na ndako ya se te navanda na ndako ya likolo te ya pigeon te na ndako ya se ndako na biso na papa na biso atikela biso savo 350 000 bale mpo tata na yo asomba yango ya mpasi ngai na mwana riche na mwana pauvre te natika oloba jamais mokolo moko okenda internet na mwana pauvre na mwana pauvre te so na bino na mwana pauvre bandeko na baosilika notre papa était riche Mais jazz, qu'on se le dise, est-ce que poto, poto eza finalité te bokoma mona poto paradis. Na poto na zonga bande konanga nyoso bazaka na poto na lia combien de mbongo a poto nga. Batinda mbongo na lia batindaka na liaka nazaka na bana zwa ba mbongo epa na sona na kangisa mbongo ya poto nde bino bokangisi yango boke kosala ki pede mpo na poto sona bino akomi mpo na poto na koma lesbienne na osala yango mpo na poto na kima bokonzi ya nzambe apesa nga mokongo na koma saul na osala yango na oke poto na nga normal na bana na nga na mati na mwa avion ndeka na kendaka njili rosi charles de gonde na okende na ozwa poto te mpo mobali ya moninga nakomisi ye mobali na nga aolala nga na lisoko apres nazwi poto nde yo leketio ozwi nga na osala yango na toa différent il faut différence na biso omoni bino bato nzambe apesa mokongo botangaka biso te bato nzambe atalaka mpo biloko nyonso na mokisisa eza ya nzambe na yo sikoyo oza saul yo oke poto ya impermanence na mboka oke poto namoni moto ayo yambo na aéroport te opase inaperce meme ngai so nameli akita na roissy charles de gaulle na minute oyo mpo mondela otuna mwana mwasi wana azala nani mwana mwasi wana asalaka nini yango bato ebele baolanda mwana mwasi opo ani so nakoti na chateau rouge wana donc ezala e, e, e, ana bato bakoya bakao me yo oke poto ovanda na ndako moko bando osala direct otanga nkombo na ngai ngai naleki na ngai na succès ngai naleki na ngai na makambo ngai na mwana riche yo mwana pauvre oloko olota nzambe asali yo grâce ozwi yango mozwi yango mpe na mpasi boya na kisa bokenda pota boyaka na kisa bosala ani leketsu mwana te jazz mwana te pamela shekolo okenda libala me bakanga na shamba moto mosusu na, na, na dra pembe na tolo lokola ngunza Ata ki pamvita alata eltra pembe te lokola bato ya mpeva longo oh okenda na poto osala nini apart kokala nde bakanga yo na chambre ya bato osala nini osala eloko te mais nga soki naye naye nga nde naoya poto wana osentir ke manike aye mpo nga place nyonso nani ataka ebujaka bomona na baconférence so bino boye nie mais so nakoti kaka majiga mage na misien moko atuni yango yango oyo mpe azalaka na nini yango sikoyo Omona nga tanga ba kombo na bino boa na succès te otanga yanga pona ya makambu nga tanga ba kombo na bino te na sala analyse jamais pona bino na sala analyse ya Fabregas na sala analyse ya musicien bino na kena bino et batu bazanga succès kena bali mwasi na 10000 dollars boya obala Manitoki non malembe avant no tokota masolo ya Fabregas Man quand on voit ken mpiana on voit manick de John ken lelo abali mwasi na 10000 dollars ba impression na yo kozala na proche moko oyebi que a regulariser c'est ça a regulariser libala na ye abali patience okoloba neti nini manick esengo na yo oom se manifesta nde makasi parce que déjà na vendredi, euh, vendredi euh, samedi il fallait nazala kuna mais mbula tellement ebetaki na ndenge naza na ba prière na na retraite et permettait ete mais religieux tozala wana okay. Tozala wana na bokasi ya ye mais po boss pe a na terrain bubu liyondela likonzi protège babi eh, bozala bino nyonso mais eh, biso tozalaka na bubu liyondela likonzi protection eh, babi ba président nyonso bayaka moto asala sécurité likonzi oyo oh, ba manifestation yango ete azali babengaka bino te babengaka kaka likonzi donc sans société à respecter et puis respecter parce que ye moko mpe nalata ateni mpe akwei na terrain aotalela yango ndenge elekela bubuli yonde ya likondi protège que je souhaite meilleur vœu à toute la famille yondela Euh, ken mpiana c'est un gars félicité bato nyonso banamona ken mpiana tintin bamoni dessin animé asalaka makambo ntina te moto mosusu namona commentaire alataka bilamba ntina te tala lelo oyo tala lelo oyo yaya bakosime wana Voilà, donc eh, tozalana na religieux to toko voilà patience toko chango. Mais bino nde boya ko bina te. Bino batu bozwaka mibala ba to bengi ba pede pete. Oh. Boya te. Ba demoiselle d'honneur bazala te. Baza bana mike. Bozwa ba chroniqueuses internet te, même si ba bina mino mwa ba danse. Eh, baya bina la ken. Encore bayoki abali ba balinga kaka moto abali te babi eh mbongo eyalaka nde kuna eh eh pardon boya te hmm, toyebi bino te eh, déjà déception ah banani boya ba malika boya te boso apesi bango invitation mo teke ken piana malika aza petite ya ken piana ah, petite na ye te asalaka na filme na fimbu esimba mpe te akenda osala chaîne mpe esimbi te oh. eh, bakoma na bato ya baekire Mais biso to akala se ya 7 ans kozala na internet na top ya makambo. Eh. Yebi bato kombe baleka. Ba misusu kutu na yeba ata bakomo na bango susu te. Oyo mususu auta kufela mobali ah. Bato ebele na internet basila menga azalaka kaka. Ebongo yo olobela nga succès leke ti yo yo ye mukala Karine. Yo wana okoma okretie Karine mukala. Hmm. oyeke internet mukala mokoma oloba nga na ya internet na ya mukala te naluka mosala na internet te namonela yango mpe mpasi te et puis nde navandi avant sala nanga emission faut futa nga mbongo mais boyaka kaka pa nanga moto moto abondelaka emission lokola azobondela bebe epa na nga na mbongo na ye naoboya moto wana oza sans valeur epa na nga mpo mokolo moko te nga tokose eya epa na yo mpo esenga émission esala yango te tosala yango te biso mpenza toyaka déterminé toyaka na nga nga kaka nabetaka nabetaka ba 20 000 ba 30 000 vues oh yaya yeah, yeah. Manick de John voilà avant to kota na sujet ya Fabregas yango nde ezo sala le buzz de l'actualité depuis le début de l'année jusque année bandi na janvier jusqu'au mois de décembre Manick de John sur le plan professionnel en tout cas ba erreur ni oyo osalaki na musala au moni que 2022 penza eloko oyo na kosala yango lisusu te 2022 chaîne Tokos et bakisi lisusu ba programme lokola ba oyo oyo oyo erreur ezaka topesa ye bana toli te okay. o 2021 dejà na finga te nga clash na clasha su te na tikela ngo bango po nde eza boso na tala oka na bi ona ofinge makasi donc c'est inutile vomi azala kaka bongo donc euh, erreur eza kaka il fallait ko conseiller tant toyaki internet il fallait ko conseiller bato bato baokee mabe Ba jeune fille baoke mabe ba vanda na mabala te batu ebele ba pede batu ebele ba lesbienne il faut au moins tosala ata mwa effort ndambu balongwa na camp wana. Mais peut-etre bana bande olanda oyo ba maman ba bandaki osala peut-etre tolanda oyo ba manick de John ba lakisi biso na internet ya biso yango biso tolanda. Neti nga nakoki kozala lesbienne te ah soki olandi ta mosusu look na nga oloba yo te nga naza na mobali na linga mobali na nga makasi. Femme au lèvre pulpeuse. Nako zala lesbienne jamais. Eh naki olinga muninga mwasi na nde bomoko bandal jolie mayala madame na pesi Alex Jack eh, na kolwezi na pesi yo mbote Alexandre na pesi yo mbote ebele chemin Lopez koyeka ba champ de Bruxelles Alain Giga na Londres Papi Kelly na Londres son excellence Koko Arafat Makizembe eh, babiche djonga tolia 70 tabana 3 kwanga na pilipili ya 20 euro nga nde naza boye nde nazalaka na goreti nawumelaka na bato na nga bango nde baza wana bon internet mpenza eza na mambo ebele efo obongisa lokola en quelque ligne kofinga vie privée ya bato komema ba vie privée na réseaux sociaux na réseaux sociaux on n'a pas besoin okay. On a pas besoin de ça. sikoyo totala nanu topesa conseil oui topesa sikoyo mpe tosala effort ata ya moke toza na problème te mais tokota tolobela mpe na mboka parce que eza mboka na biso obanga mokamate te so obanzi bango balobela eh, mboka finga te tolobela ka ya mboka afe bonga nano ebi na papa tom ce que je sali je sali mon pasteur alphonse kaina congolais il faut changer na motema Congolais ya motema mabe makasi. Congolais alingi congolais ale reussir te. Congolais change nao motema. Congolais change motema. Tala pena makambo ezo leka na poto. Moto aza na ba problème mais bo sali tout. Bo compte depense asali te, bo compte ba billet te, ba visa te, bo compte nini te mais bo sali tout asala perte. Ba nani baza derrière ça? Les congolais. Balobi pasi eza na mboka yango esali ke bakima. Bakimisi bango ya kokimisa. Naza na image na mwana mobali oyo akimisi wana nde bazulu bao menace ye. J'ai l'image. Osala bongo pourquoi? Na osala eloko te na otika opa nzambe po o gagne eloko te oyo ba sali fabrigas bina fila aseka na ye aseka na ye malheur ya muninga aseka na est ce que ye akomi ye bina fila musique nini abetaka maloba reaction ya bina file oza leader owuta wana epai ya fabrigas ah, kosala ah, ah, émission okimi na fenêtre ofali ozala première personne peut-être ya koencourage eh! maestro ya compatir na pasi ya muninga muto alongola wana masina abimisi yo na kupa mukuse kisenso so kisenso commune moko kutu ya banlie bina file bina file okomi te okomi te okomi te bina file okomi te a leader na nini na même hôtel que Fabregas ah, ah, obeti ya ya ba ba ba ba concurrence wana esimbi te esimbi te obongi na ngote esimbi te esimbi te hmm. ata tina biloko olia okokana na fate ya ya moto asimbisa o micro moto amati avion mokuta liboso okomi te omoni eloko esalako kaka Complexe voilà tu es tellement complexe envers quelqu'un et puis haine eza makasi et, eh, et, eh, et eh, derrière chaque méchanceté il y a de la jalousie okay. n'importe quoi et na obi que na regretter na nde na fréquenter tu es jaloux comme ça mutabongi na ngote nzambe alinga abongo te Nzambe alingaka bongo tein oh suka mabe fallait yo pe omema ba musiciens ye kutu ata ba kimi amemi bango bongo yo yo ke yo moko te. Fabie dejà abeta na poto abeta na Turquie na partie ya Europe. Ebongo Turquie ya Europe po soki Turquie ezalaki Europe ma aki fallait pas ake Paris po ye asi akendaki dejà Europe ake Paris kosala nini. Aza ko defier Fabrigas entre autres. Ao defier Fabrigas na nini? Fabrigas moto asala ye. Eza neti nga nao defier Nzambe. Fabrigas a Nzambe oyo asala ye. Awa avandi taye na kiti oyo amasi avion a presenta ye bato. Po bato ayeba biso oyebi yo te. So batuni musicien nani? Musicien Fabrigas. Esila te. So batuni bino na filet musicien nani? Ya Fabrigas. misia nani ya fabrigas eloko wana nde ya wana okala poso eh, soni esopi yo eh. eh, jalousie derrière chaque méchanceté ya de la omoni eloko osali esisi osi stane bato nyonso baofinga yo esisi osikise mbala moko oza un leader bamoni yo misie ya ketu misie ya jaloux Misia motema mabe donc nde oza nofandaka na bana wana bana wana osalela bango eloko te oa motema mabe donc biso tomoni euh, to basupporte bagangi yo te yo te yo te yo biso tozolinga congo echange yo ozoyela biso su haine biso tozolinga haine esila haine nde memi makambo oyo nyonso toa nango lelo yo ozoyela biso jalousie donc yo oza prêt pour la révolution mpo na motema mabe Totana 2022 bimisa na na bimisa ba nzembo na wana matanga obetaka totana. Abimisa ba nzembo nini? Ya matanga. Ah bon? Ba nzembo ni batiango na matanga. Ya solo. Mais nobodaki abeta ye showcase bato bazobina te. Pizibla bolingo katiango na nko olalisi yanga motema molili butu ekomi elastique mise à jour. Tango ezo tana yaya ozwa ba nzembo ya ndenge wana te mokoni maitre Gims ondimo mokoni dadjo ondima yo dadjo ayebi yo so batuni bina file bina file siki ayebi yo te mais Gims andima maestro. Sikoyo eloko ekomeli maestro Manicke de John awumeli na domaine ya musique est-ce que oza sûr que ba leader parce que nalandi Mar, euh, Saint Marc Tabu alobi ba leader bamema susu ba musicien na poto te surtout musicien akenda poto te bameme lisusu te oza pour cet avis ou oza contre soki moto azosala mosala ne bien bomeme te ndenge nini soki yango bamema lisusu te eh, ah, kofi bakimaka ye bango nyonso te kofi ayaka na babia depuis tuna suzuki suzuki mpe akomi azwi lobi nango azwi voile azongi paris bafali babima te mhm. esenga bato mosusu bakende mpo bato mosusu baya ntango mosusu bato wana mpe banda otya kilo bakei na bango bakei na kilo na bango ntango bafali baya Basala succès te. Koffi abeta Olympia deux fois, euh, Bercy deux fois. Na ba Falit. Mais amitié bakimaki na Olympia na Zenith, ba cancel Carcel ate kufa. Carcel ate resistance. Oh yaya. Eya mbala liboso te, ya na ndenge wana. Baba kima asala orchestre mosusu, ya mobali yaya akena ba combattant 1 1 abeti concert. Na nko. Ma papa wa mobali. Wa mobali pena wa mobali bakata ongenga. Maman mobali. Mais Manick de John toyoka ye pe que Merveille ya Mado pe alingaka akima. Balobi que atikaki telephone naye pendant concert atikaki telephone naye na voilà en coulisse babengi ye bakutani na repondeur. Liloba nini okoloba pona Merveille ya Mado parce que batu mosusu baloba Merveille ya Mado kima no parce que soki ozongi Kinshasa okokende lisusu poto te. Akimi te? Akimi te parce que abosani ya telephone baninga babandaki kobenga ye Shomi akimi te parce que après concert il etait tellement fatigue alalaki baninga ba sauter na fenetre ye atikalaki. azali na mposa okima te ayebaki copt aboyaki na ye merveille mpe ayebaki na ye aboyi na ye babi ayebaka basambala nda babi ti na afrike aboya na ye bakomi na kati ya avion ayebisi kofi abayisi ngai nazonga na oke te ayebisi basamba binga azongi na oke te natiki mwasi na ngai aza na zemi nayaki kobeta miziki nayebi osala mosala moko te nayebi kaka miziki na ofanda na poto mpo nasala nini azongaka na ye naloba te ngai asi nalongwa bon bon anniversaire mpo wana eza anniversaire naloba kaka bon anniversaire aa ah, papa abana bon anniversaire na ye bavideo so eza tosala parce que eh, ya fali eh, ah. nakanisa neti di badiata te ya fali eh, fali bon anniversaire kala te anniversaire na ye nzambe abakisela ye so baannée ebele apesa ye esika akokisela ye oyo aomonaki azozanga Bayelo invitation au participer na anniversaire okende. Eh non kete di badi ata menacer ngai. Kuna nda otiela nga poison. Ngana pour pour ça na peme na falite tant que ya oza peme na falite. Za ba preuve ka chelo poison. Ah sala ngo. Ye pas muta keto. Lilo ba nzambe sila e ko sa te. Bible ko sa te. Prophétie ko sa te. Voilà, Tozo c'est la verdict qui a la légende, je crois bientôt verdict à Makambeleka et na poto et ça na batumsu bazo encourager que Koffi il faut ba kanga ye koffi il faut a merite ba peine est ce que makambo ya viol wana etant une femme. Akende naye te aya ne te aya te afandi naye awa bovanda na bino kuna aya ne te asalaki soki 10 ans banda oke poto te akufaki ba viol wana eza lokuta eya lokuta ko bana wana baya ba devierge ba viole moto a devierge hmm. Ozalaki au courant ya trophee ya YouTube ya Dicap la merveille oyo azwaki ya 3 milliards et quelques vues d'abonnes ba impression na yo? Ba impression na nga eza ya ye penza eza ya solo parce que fallait abustaka te fallait ata azwi ne 500000 andimaka na yango ta AdSense ta ko booster nga booster te fallait booster te bato ba booster ba innocent fallait booster te sauf fallait booster mais nzoto esali 2 millions te mais ewa ekoma ta na 100 millions abooster te Biso fally a boostaka te fally alinga baye ba warrior nde basala so eloko te bakoti songi songi ba objectif na bango babosani lokola ba lancaki bango ba warrior bakanisaki mbala osuba olance bango mote fally alance bino te bosala na bino so eloko te bobosani objectif na bino Gloria Olangi en quelques jours chaîne ebeti 6000 abonnés babi donc aza ye nde mama youtube esalama bongo te na ba youtubeuse Oko loba nini po na gloria olangi. Na bandi chaine na mars tokomi na decembre lelo na na 10000 abonne na na 10000 abonne na bandi chaine na mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre decembre 9 mois 10000 abonne ah, mamga asala boko osala yango te to biso biso bato batala ba emission na bisimbi na ba ndona na bato bakufa baosabone na makambo ya li toyela bino bonzambe wi bonzambe ezangi eza clip te toyela bango bonzambe tolakisa bango bonzambe mpo jusque là baocomprendre te keno ya un dieu quelque part oyo oh, il faut bacroire na ye tozoya na nzembo na biso ma belle fleur ezobima na janvier awa ah, avec prince babi awe ah, okay. Avec Prince Single, je précise. Eza single. Eza na trois chansons, ma belle fleur. Bon, bino mo boyoka. Bino mo boyoka. Bo sepela makasi. Na bo sepela bongo te. To memela bino esengo. Yo mo manager na ye. Nga manager na ye. Triste na ye. Te. Yo na ye. Ana ah, label na ye. To olingo tanga kombo label te po motema mabe eleki. Bama okino vanda. Ma bato aketo eh, makasi. Bato motema mabe okina ko ba producteur, okina ko ba label bazo mwana te. On to bomba ye label ya malo. bokomona yango kaka Voilà, comprenez que c'est Manic de John. Dans notre émission, l'émission bah, c'est vraiment un caractère polémique. Balobi 2022, il faut éviter les clashs. To mema bonzambe na internet car ande Manic de John alobi. Manic de John prophète ngefa na landi ba propos tenus na euh, pour euh, l'ex-femme du pasteur Kalambay. Alobi Peniel Kalambay aza le rôle à kwanga oyo ba fongola et pesi basi bosoto. abakisi lisusu etant que j'ai pas de problème avec le prophète ngefa alobi Mwasi oyo abota bana mibale misatu mobali akoki kobala ye te etant qu'un prophète etant que yo oza maman ya bana oye ba propos a tenir na TV okoki oloba neti nini? Wana prophète Saul nzambe apesa ye mukongo kala. Na ndenge nini? Oui aza aza ba mutu akende ko adorer na porte ya koffi olomide est ce que nzambe pena azala pembeni? Wana ba Saul prophète Samson nzambe asi alongua pembeni na ye atikala kaka na kombo ya nzambe na munoko mais nzambe ayebi ye kutu lisusu te nzambe atalaka ye lisusu te na moyen na repondre na question wana eya te. Donc siko mwasi abota. Mwasi oyo akobota, mwasi akobota bana 10 oyo abali na mariage. Nga mona mama na nga aboti biso nso me babala ye na général Kifwa na 5000 dollars. Ala eza réalité. Bino nde bokomisi libala danger. Kasi mboko so ezaki bien me bato babala, bato babala na mapa pamba. So misala ezalaki na. Misala ezalaki normal me bato babala na mapa. Bato babala te po misala ya te salaire ya malonga te. So ka salaire comme ya bien, ba ba pilole ezala pa pamba. Oh, bino bomona libala nde danger. Bokonzi ya likolo nde danger ta prophète momboli alomaka ma bokonzi ya likolo alomaka ma ya libala prophète Saul. Manick de John, qu'est-ce qui se passe avec Yvette Kalombo Guerre nini boza nango bino mibale Te kotanga kombo bato ya papa mba te nga atanga bakombo na bango te. Nga pofandisi nga pampo tangela akoma moto ayebana te nayebi ye kutu te. Mais nalandaki émission na ye alobi tu es facile à voir. avec 30 dollars man qui est na bina pousa na a na ko zwa e facilement akokaki yango te ay bokutana ne lelo lobo wanga nya kabele mbongo akok na yebi ete akosa na yebi ete so akotema a ah, sikoyo biye wana oleka na yebi ete alo makambo eza ya solo na yebi ete namona ye te na vie na ngai na yebi ete yenda yebi ngai yebi na ngai te ngai yebi ete akabela mbongo yo yebi na yebi ete na yebi ete Nayebi bon, nayebi tendresse. Okay. Eh, nayebi tendresse. Ye na Fivette nayebi bango te. Zela Fivette kapashi mutamela ngai awa na salon awa. tosala émission na oboya kuka pasha bate petit na ngai sa na émission na oboya kutu nayeba ye wana fivette te fivette eh, ye ko fivette mayamba eh, ye wana esili mais ye nayebi ye te ebonsi eh, kona tendance afinga ngai nandimi tendance ye na wangane nde nayebi ye te ngai nayebi ye te nayebi ye te Oyebi pe la team America te? Nayebi yango te. Voilà. Nayebi ba chinois. Oyebi ba chinois ya Karine Mokolo? Hmm, nayebi te. Nayebi te, je jure devant l'Éternel des armées na tie Nzambe na nga. Na nini? Na na na na kati nayebi te. Mais oh, est-ce que oza au courant ya ba problème ezo leka ya Karine Mokonzi contre libala na ye? Conseil nini okopesa parce que te na euh, papa Eka balobi basi na ye mibale babimi mama ya mwana na ye na ex na ye babimi balobi Karine Mokonzi azwa mobala batu aza gigolo etc ba insulte mpona libala azalaka ya batu mobala azalaka ya banyama te so olingi mobala okuteka na mutu yoka makasi nde obotole mutu wana ti Angelica wapi? Angelica azalaka na YouTube chaîne na ye ezalaka na YouTube. Angelica Madeleine. Atiki oteka drogue. Ah bon, abandi oteka drogue. Oh, wana dealer. Otiki oteka drogue. Oye ah susu. Eh boko mebele. Chance biso mata. nayepa ye hmm. otika oteka drogue asali lango kutu abi la team christelle la team christelle donc bango baza na mpona marche de santé karine mokonzi azwa mobali ya bato eh. nyonso aka mpo karine alia ombongo Eh, yo koloba na Karine, to sombela Karine biloko nyonso, zaki lèche bota Karine, koloba na Karine, Karine a sasa ba n'importe quoi. Koloba na Karine te, Angelica. So pona Karine te ndo yeba na te. Oh, na bino bato baya na bino, boya ba boye ba fana bokomi suba. Eh. Mbwa. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Manique de John Tosepeli, vraiment, Onzima, oui, na invitation na biso na chaîne na biso bon Bellechasse je sais que c'est la première mais ce n'est pas la dernière fois moi liloba na bato bazotala yo liloba mosusu nalingi naloba manique de john internet olobi 2022 boyela biso bonzambe mais so lelo tosangisi manique de john tosangisi ivette kalombo tosangisi bino nyonso bato bosala internet so boza na boyokani bomoi teke bopesela biso eloko moko ya bien kosangisanga na bango te ngai na mokolo makasi ngai aleki bango nyonso na kimokolo sangisanga na njoa ok basangisa na vie njoa eh. Nga na nga na na bango te nga na mambo bango basala nga bango balala na bambwa bakenda bakopa mabala bakenda bakopa sec nga asala mambo wana te yango soki tongi to biso nde toye koteya bango toye koteya bango kosangisanga na bango te nga na mokolo nga na camarade te nga azala na ekiri te boni bapeti ya tokos bapeti ya tokos baa bien osanga te qu'un jour bakobalukeli obana na opesi bango makambo me kaka nde tomonaka mokili kieto ale babalukeli manik de john bakomi mpe lelo kofinga ye Eza likambo ya sika te. Eya kaka wenge ti. Voilà. Bambote na ona bato nyonso baotala yo. Eh, bo s'abonner massivement na Bombachette TV. Mhm. Eza mbala suka te. On est là avec vous. Donc euh, tosukisi année tobanda pe année. En tout cas, vous abonnez massivement.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 osabona na nzoto atan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mais likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv